毒が体を蝕みましてうやむやに突きしぐれに渡りました鼻を一つ踏みつぶした無理やりに